Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Big Reacts Powered by Um. Diesmal ist der Nils wieder mit dabei. Wir schauen uns NIP gegen Big an, das Gruppenfinale der Blast Pro Series. 6-0 äh, steht. Unsere T-Seite auf Vertigo ist schon sehr gut, ey. Ja. Oh, das ist ein bestimmt... Das ist ein geiler Move. Tobi Move. Liebe Grüße an Tobi. <laughs> gute Schatz. Gute Shots. So schnell geht es einfach, ist die Runde mal vorbei. Nach 15 Sekunden ist die Runde vorbei. Da muss man auch nicht so viel ansagen, oder Nils? Nö, da kann man einfach mal die Füße hochlegen als Caller, wie es in den meisten Fällen hier ist bei uns, und einfach mal die Leute spielen lassen. Absolut, so sehe ich es auch. Oh, 11-1. to get themselves onto this B site. It's going to be a 12th round unless Ninjas retake. So, jetzt erinnere ich noch, jetzt versuchst den Heaven Mode zu machen, genau. <laughs> Wunderbar. leider, to ah, peak oh, as they turn. like, oh, we can go, and instead they're gone. Fight him. Searson, Deagle out, Schöne Flash. Von wem war die Flash? War von, wem dir. war sie? Aber cool. ja, na klar war sie von mir. Wieso wirst du sie, Du bist nach unten gedroppt sogar. Ja, na klar, damit sie, damit, perfekt nein, kommt, ne? sie den perfekten Winkel hat so. Ja, aber du kannst sie ja von Dupré auch werfen. Ja, oder aber... da, wo du warst quasi. Ist er Gold oder ist er nicht Gold? Der Erfolg gibt mir auch hier wieder recht. Ja, klar, ich aber... Ich hätte um, Flo messern können so. Guck mal. Aber um Maximum rauszuholen, musst du ja mir ja zustimmen, dass du auf jeden yeah. Fall die Flash von da einfach werfen könntest so. Ja. Aber der Erfolg gibt dir recht, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Du hast auf jeden Fall recht, der hätte ihn knifen können. Wunderbar, wirklich schönes Teamplay. So, jetzt gucken wir mal die nächste Szene. 13-2. Oh, gefährliche Duelle. Boah, jetzt Tietzer mal mit Kevlar. Ja, Mann. Erstes Mal direkt drei leichte. Sehr, sehr, sehr schönes Aiming. Ja, also ja. ohne Kevlar hätte er den nicht geholt, auf jeden Fall. Der hätte Aim-Punch. Schöne Szene, Tiziano fällt Busch. Mit CTA 1v2 Clutch auf Overpass. Damit haben wir Vertigo gewonnen schon. Sehr schnell, sehr viel schöne Szenen. Schmuggel sind hinten. health considered. And Plobsky, well, now he's down. So here we have ah, it. Mine. Working despite that disadvantage. ZTR, let's see your clutch. He's going get himself back behind the sandbag, oh. sprays onto the bomb diffuser. Captain's gonna try his oh, No Down to two seconds. Deagle's out. ZTR's oh, got it. Scheiße, and the Ninjas are... Hey, der ist echt sehr gut, man. der, der spielt... Hat auch ein, ein gutes Turnier gespielt und der wird auf jeden Fall noch deutlich besser. Aber was, sagen, wir mal, was, was hätten wir denn besser machen können so in, in den Mono Ja, einmal faken vielleicht, aber ich, ich, weiß nicht, wie schnell die Bombe schon tickt. Ja, hat, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Ja, dann vielleicht einmal Fake Diffusen. Lass ihn erstmal spammen. Ja, Fake Diffusion ist auf jeden Fall richtig. Aber das war ein bisschen Misskommunikation, glaube ich, weil wir beide da auf die Bombe gehen wollten. Aber wie liegt denn die Bombe? Ich kann's, vielleicht hätte ich auch anders diffusen können. Ja, wahrscheinlich. Was nee, vielleicht. Nee, geht nicht. Nee, geht ja, nicht. Aber. Ja, also auf der anderen Seite. Vor, so. ja, ja. ja. Was man vielleicht auch hätte machen können, ist andiffusen und dann vielleicht boosten so. Auf Sandbags. Ja, zu fancy, glaube ich, zu fancy. Zu fancy, ja uns mal die nächste Szene an. Boah. Ach, das die, ja, die Runde, dank der Runde sind wir wieder ins Spiel gekommen auf jeden Fall. Da war die ja. Stimmung auch direkt wieder viel besser nach der Runde, kann ich mich dran erinnern. Mal kurz einmal drehen. Richtig. Ja, gut, gut äh, gute Szene. Nehmen wir mal so Bay. Ja, sehr gute Szene natürlich sehr wichtig auch. Wie du sagtest, ja. Spiel entscheidend für uns. Das war der Neckbreaker für die schon, der Neckbreaker. Ja. B situation with a bomb back and spawn. I mean, One and two. Searson's got such a strong ah, line die Bombe. Here. Yeah. He doesn't even have to move. It's his teammates that have to do all the work. They can't come up from short and surprise him. Oh, flash. Schöne flash. ZTR has him full blinded. Now taps in on the cross low HP. He gets the first and ZTR is the one who's low. Ach, jetzt, äh, jetzt kann er nur B gehen. So. There's no time to rock it back to A, and Tabson knows this. Yep. No. Tabson's just going to sit inside of the sights. Whoever hits the first bullet, and Tabson on high alert. ZTR walks around. Ja, sehr gut. Szene. Sehr gut. Die Nerven bewahrt. Ja, die Nerven bewahrt. Bro. Oh. Ace. Warum MP9 macht den Ace? Was passiert denn da bei denen? <laughs> <laughs> <laughs> So. Die Close Range, jetzt liegt wahrscheinlich die AK gleich. Wow, cool. Dann macht er Full MP9S. Ich weiß nicht, also ich erinnere mich ja halt daran, dass er S mal, aber ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat. Also, dass er ich erinnere mich gar nicht mehr an dich jetzt. Definitely looking like they can string some rounds together and make something of this CT half. Gute Rotation, Nils. Man, they actually, mm -hmm. came so close, they're like forced onto these MP9s was an opportunity here for Ninjas to screw their money over, but Searson on Pose jetzt, ja. Nee, so halbherzig gecheckt auf dem Kopfstil. Boah! Nice. Nice Aiming. Schönes Aiming, ja. Geiles Ace. Ja, das war das war auch sehr sehr krass gespielt von Tizi. Ja. Das ist auch gutes Movement gleich. Er ist schon mit die beste Galle so die es so gibt auf der Welt. Mal guten Spray damit. Sehr gut. Sehr gut Movement. Oh, das ist schon richtig krass. Das ist sehr, sehr gut. bin <laughs> schon ein witziger Typ. <laughs> ja, das war ein richtig, also schön wie du gesagt hast, richtig gutes Movement von Tizi. Ohne irgendwelche Probleme da auf die Kiste, dann nochmal auf die Kiste. Manche ja. werden da wahrscheinlich schon ein bisschen in die Luft gesprungen so. Mhm. Und gutes Preamp dann auf den letzten Spieler in der Banane. Nice Aiming, schöne Galil, guter Typ. So, das war auch das NIP-Spiel. Äh, ja, irgendwelche letzten Worte dazu auch, ob wir was vergessen haben, wie ist dein Gefühl so jetzt, wenn du die Matches nochmal gesehen hast? Ja, gegen Nip haben wir ja 2-0 verloren im ersten ähm, Spiel in der Gruppenphase. Ähm, haben auch Overpass gespielt. Ja. Vertigo haben wir nicht gepickt. Aber ja, Overpass haben wir kassiert und dann, wie gesagt, es sah auf, dem, auf diesem Overpass wieder so aus, als würden wir ähm, keine Chance haben so. Aber dank der Runde von Jan sind wir gut reingekommen wieder als CT und dann eine stabile T-Hälfte gespielt und ja. Ich denke, man konnte in dem Turnier deutlich sehen, dass wir das beste Team sind auf jeden Fall der, der Gruppe. Und ähm, ja. Ja, ja auf so, jeden Fall. So einfach kann es dann sein. Ja, ich denke auf jeden Fall das stärkste mentale Team. So, egal was passiert ist, wir wussten immer, also wir mussten unseren Kopf immer klar behalten und haben uns dann auch immer zurückgekämpft. So. Und ähm, auf manchen Turnieren ist das natürlich nicht möglich. Jetzt in diesem Turnier glücklicherweise war es möglich, haben auch gutes Kampfzeit gezeigt. Und ähm, genau, so sehen wir uns dann in den, weiß ich nicht, Blast Finals ist das jetzt, glaube ich. Ja. Dann sehen wir uns in den Blast Finals und ich denke, da werden wir auf jeden Fall uns wieder deutlich steigern und geiles Counterstrike zeigen. So, jetzt haben wir alle guten Spiele gesehen. Ähm, die Gruppenphase der Blast Pro Series war natürlich sehr spannend. Die Besetzung war natürlich unfassbar krass. Besten Teams der Welt. Und glücklicherweise konnten wir uns als Nummer 1 der Gruppe sehen. So, das war's dann mal. Danke fürs Zusehen. Natürlich abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal bei der nächsten Folge Big Reacts.